I am back with a not so book review once again with my most most most favorite book by Paulo Coelho The Alchemist. Alchemist या मराठी शब्दाचा अर्थ होतो किमयागार मॅजिशियन आणि ही किमया आहे अशक्य असलेल्या स्वप्नांच्या पूर्ततेची this this book I am telling you is pure magic it's life changing कुठल्याही खजिन्याचा शोध बाहेर कशाला घ्यायचा तो आपल्यातच आहे हा सगळ्यात मोठा टेकअवे आहे या पुस्तकाचा एका अनोळखी प्रदेशाच्या दिशेने सुरू असलेला प्रवास आणि असे अनेक प्रसंग या पुस्तकात सांगितलेले आहेत जे तुम्हाला नेहमी एकच गोष्ट सांगतात की तुमच्या स्वप्नांचा पाठलाग कधीही थांबू नये this is really a life changing book I am sure खूप लोकांनी हे पुस्तक वाचलंय पण ज्यांनी नाही वाचलंय please go ahead and re read it